endi aytdimku boyagi fermerlar hammasi hozir ikkinchi xotinni olib gulgismonovani konsertiga ketgan qaytib kelsin keyin asta yana ishga ishga tushadi hamma ketganda hozir toshkentdan